Salutare lume! Astăzi filmăm un air crash pe serverul România Super uh, România Stand Forever. Dă-ți tu ignor la Goto că ăsta era da. Tangiu. Okay, și va fi o parodie. Să da, să începem. Hai pilotule, decole. Ridic atitudinea. Ia stă fără să nu mai eu vă pus în viața mea. Hai, hai, urcă, urcă, urcă. Și tu zi, se ridic terenul de aterizare. Da, da, da. Ridică roțile alea putute. Bă, nici chiar așa, ești prost acum. A, și unde mergem? Ce destinație avem astăzi? A, Fiji, că mă întâlnesc cu Camanta acolo. <laughs> Fiji, ok. Hai să mergem. Prea, prea controlul asta, ok. Mm. acum, <laughs> Băi, vezi că dăm de sol, băi! Da, asta e soarta, ți-am zis că nu vreau să mai mm. Am și un copil urât, îl cheamă Valin. Hai să... Am și... Am și... Uh, vale... Vali... ăla de la fotbal. Care... Nu, da. E unul de la fotbal, bă. Mhm. Are nasul, zici că e bârna lui Băsescu. <laughs> Prinsești ceva în plasă, domnul, copilot. De? Uh, eu sunt copilotă, da? Eu conduc. Di. Eu, eu văd tubul digestiv aici. Oh, oh, oh, bă, vezi ce faci, bă, că rămâi eu... fără moștenitori, bă. Ioi. De ce aici? Bă, că eu mie mi-e len. Bine. Am ridicat terenul de aterizare și sperăm să va fie... Ah! Și eu unul după noi, un clandestin! <laughs> Cu arpecire, da, l-am văzut acum! Aterizare forțată! Eu... Nu prea mi-a ieșit asta, nu? Oh! Bă, ne iese, ne iese, stai tu liniștit! Ni s-a dus un motor. Îngerașul meu ce mi a dat Dumnezeu. Vă mare, eu sunt mic. A, a, a, a, a, a. Trebuie să aterizăm. Nu mai avem Doamne motoare. În acest moment planăm. E, planăm ca Squeezel de România. Oh, oleu, dar ce trebuie să fac eu pe aici, manevre? Trebuie să... De evacuare. Trebuie să amerizăm. Bă, nu mai fost soția în viața mea. Bă! Nu! I, i, i, i, i, i, i. Asta a fost tot pentru astăzi. Am amerizat cum trebuie, nu am luat foc, se presupune. Și ne vedem data viitoare în care probabil va mai fi un crash cu Andromeda. La revedere!